बसमीम असलकम अब तक हमने तकरीबन 12 वीडियोस के ज़रिए कोऑपरेटिव क्या है और कानून इमदाद बाहमी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का के मकासद क्या है और उसके अंदर जो है जनरल बॉडी का इजलास है उसके बुलाने में क्या फवायद हैं सेक्रेटरी के क्या प्राइज हैं चेयरमैन के क्या प्राइज हैं सदर के क्या अरे तमाम तकरीबा और हाउस अकाउंट्स के सिलसिले में भी तफसील मैं बता चुका हूँ अभी इसमें कुछ चीज़ें बहुत बाकी हैं लेकिन मैंने देखा है कि एक ही मौजू पे मुस्तकिल बात करने से लोग उकता जाते हैं तो मैंने ये सोचा कि नहीं अब इस मौजू को थोड़ा रोक कर हम दूसरे मौजू पे बात करते हैं तो वो मौजू भी कॉपरेटिव इमदाद बहानी से ही है आज हम बात करें ज़रूरी इमदाद बहानी के अंजुमन जो सिंध में आ, काम कर रही थी वो बंद कर बंद कर दी गई हैं बंद कर दी गई हैं अब क्यों बंद कर दी गई हैं किस वजह से बंद कर दी गई हैं क्या क्या मसाइल पैदा हुए अब इस पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है अब हम आगे की बात देखें कि अब वक्त के लिहाज से इस वक्त इन सब चीज़ों की सब ज़रूरत है वो हम इमदाद बहमी की जो अंजुमन है इनको बहाल करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये कैसे होगा लिहाजा इस सिलसिले में मैं जनाब शाहिद अहमद शेख साहब डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी अरकाना से आ, मैंने मशवरा किया था और वो भी इस बात पे ख्वाहिशमंद में कि ये सोसाइटी जर आबाद हो जाए जिससे जो है महंगाई में कमी हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले तो इस बारे में वो पूरे ताउन कर रहे हैं और इसके साथ साथ सूफी में assistant registrar cooperative society Shikarpur और उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है और इस बात के ख्वाहिश की है कि मैं इस सिलसिले में जो भी हो सकूंगा मैं अपनी खिदमत पेश करूंगा तो आइए हम जरिए असल अंजुमनों के बनाने से क्या फ़ायदा पहले हुआ था अब इस पर दुनिया में तकरीबन तमाम ममालिक जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी से फ़ायदा उठा रही हैं पंजाब में हमारे खासतौर पर और दूसरे शोबों में हिंदुस्तान में बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब ये सिलसिला नहीं रहा तो इसको दोबारा फाल करने के लिए इस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इमदाद बहमी के ज़रिए अंजुमन से क्या मुराद है जरिए अंजुमन से मुराद वो अंजुमन है जिसकी मीशत की बुनियाद ज़रूरी पैदावार और खेत खलियान हो जरिए अंजुमन के तयन का एक तरीका ये भी है किसी मुल्क की मजमू पैदावार को देख कर अंदाज़ा लगाया जाए जरिए अंजुमन में ज़रात और काशकारी के उसूल दौलत का बुनियादी जरूर जरिया होते हैं जरिए पैदावार का मतलब जरिए ऑपरेशन की पैदावार है इसका मतलब ज़रूरी मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोजी खिदमत की सहूलियात हैं जरिए ज़मीनों से मुराद वो ज़मीन है जो फ़िलहाल तजारती मकासद के लिए ज़रूरी अजनास की पैदावार के लिए के मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं जरिए अंजुमन कोई भी कम्यूनिटी है जिसकी मीशत फसलों और खेती बाड़ी की पैदावार और देखभाल पर मबनी है जरी अंजुमन की तारीफ करने का दूसरा तरीका ये है ये देखना कि किसी मुल्क की कुल पैदावार का कितना हिस्सा ज़रात पर मुश्तमिल है इसकी अहम खसूसियत ये है कि आमतौर पर मीशत दौलत माशरा बुनियादी तौर पर ज़रात पर मशहूर है इंसानी जानवरों की मजबूरी ज़रूरी पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाली बुनियादी औजार हैं जरिए माशरा बिलखसूस कामों में महारत रखने वाले अरकान के साथ लेबर की तकसीम को मुलाजमत देते हैं ज़्यादातर तरक्की फिजिल ममालिक के कौमी आमदनी का बुनियादी जरिया है, है। ताहम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए ज़रात उनके कौमी आमदनी में बहुत कम हिस्सा डालती है जरिए शोभा घरेलू जानवरों के लिए चारा फराम करता है गाय लोगों को दूध फराम करती है जो कि हिफाजत खुराक की एक शक्ल है पाकिस्तान एक जरिए मुल्क है जिसकी समाजी व इकतदी तरक्की का दारोमदार ज़रात पर है मुल्क की शराह नमूज में ज़रात का हिस्सा तकरीबन 21 फीसद है और 45 फीसद से जायद लोगों को रोज़गार भी इसी शोबे से वाबस्ता है ज़रूरी तरक्की में पानी के मुनासिब और बर्बत दस्तयाबी कुलिंदी किरदार अदा करती हैं ताहम ज़रात मिट्टी और दिगर सहूलियात के काम पर तोज्जो मरकूज करती है ताकि इंसान ने इस्तेमाल के लिए फसलों जानवरों और दरख्तों को पैदा किया जा सके या मसनूआत में मजीद तथी हो जबकि सनत फरोख के लिए मसनूआत में काम माल को साफ करने और प्रोसेसिंग करने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करती है ज़रूरी मसनूआत ईंधन की तैयारी में इस्तेमाल की जाती हैं मकई गन्ने और जवार ईंधन से स्तनथोल तैयार किया जाता है ज़रूरी पैदावार को टेक्सटाइल या प्लास्टिक को तकफे देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है फाइबर वाली मसलों में रुई ऊन और रेशम शामिल है इसके अलावा कपड़ा बुनने के लिए फाइबर बांस का इस्तेमाल भी किया मुमकिन है खुराक की फरहमी के अलावा ज़रात सनती शोबे के काम माल के असूल का बड़ा जरिया है कपास की फसल मुल्क की मीशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है जिसका ज़रात में हिस्सा चार फीसद है पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामदी शोबे टेक्सटाइल का काम मर कपास ही से हासिल किया जाता है ताहम अलमिया यह है कि कपास की पैदावार तकरीबन सात फीसद कमी वाक़ हुई है क्योंकि इसके काटकर अब गंदम और गन्ने की काश को तरजीह दे रहे हैं जिसकी बुनियादी वजह हुकूमत की जानब से गंदम और गन्ने की इमदादी पैदावार मुकर करना है मुल्क में जंगलात का रकबा महज पाँच फीसद है यानी मुल्क में चार अचर पाँच एक मिलियन हेक्टर रकबे पर जंगलात हैं लाइस्टाक ज़रात का अहम जुज है तकरीबन पंद्रह लाख खानदान इस शोबे से वाबस्ता हैं और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें इसी से पूरा करते हैं ये मुल्क में दूध गोश्त की फरहमी का जरिया है पाकिस्तान दूध की दूध और गोश्त की पैदावार में नुमाया मुकाम रखता है पाकिस्तान दूध पैदा करने वाले वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है माली साल 2019-20 के दौरान पाकिस्तान ने इकसठ आशारिया छः मिलियन टन दूध और चार आशारिया सात मिलियन टन गोश्त पैदा किया यह शोबा मुल्क में चमड़े की सनत के लिए काम माल की जरूरियात फराहम करता है पोल्ट्री भी लाइफ स्टॉक का एक शोबा है जिसमें की जाने वाली सरमाकारी में खातर का इजाफा देखा गया है माली साल 2019-20 के दौरान इस शोबे में नौ आचार्य एक फीसद इजाफा हुआ ये शोबा तकरीबन 15 लाख लोगों के रोजगार का जरिया बनता है पलटी की वजह से मुल्क में गोश्त की मांग के तोज़ुन को बरकरार रखने में मदद मिलती है devote के शोबे की बात करें तो मजमू तौर पर इस शोबे में इजाफा देखा जा रहा है माली साल 2019-20 के दौरान मछली की मजमू बरामदात का हजम दो अशारिया सात फीसद रहा जरिए टेक्नोलॉजी खुराक और जरिए शोबा आलमी निज़ाम का एक हिस्सा है इस सेक्टर से मुंसलिक छोटे काश्तकार आगाही न होने की वजह से कदीम और रिवायती काश्तकारी के तरीक़ार के तहत फसल उगाते हैं जिसकी वजह बेहतर और मीरी पैदावार के हसूल में मुश्किल का सामना करना पड़ता है ग्लोबल हार्वेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के मसाइल गैर मुतव मौसमी तब्दीली और कीड़े मकोड़ों की वजह से खराब फसल की पैदावार ने दुनिया भर में 50 करोड़ छोटे कामगारों के रोजगार को खतरे में डाल दिया है यही वजह है कि कम होते हुए वसाइल को मद्देनजर रखते हुए दुनिया में खुराक की जरूरियात पूरी करने के लिए जदीद काश्तकारी निज़ाम और टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है शोबे ज़रात में वर्टिकल फार्मिंग उमूदी ज़रात के लिए डेटा साइंस और फार्मिंग ड्रोन्स जरिए शोबे में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन जैसे कि टेक्नोलॉजी इस मुतारफ कराई जा चुकी हैं इन टेक्नोलॉजी को मुतारफ कराने का मकसद मौसमियाती तब्दीली पानी की किल्लत खुराक और मुतवाजन गजा की बढ़ती हुई तलब की महदूद दस्तयाबी और दिगर मसाइल को हल करना है ये जदीद इकदाम इब्तदाई मरहल में होने के बावजूद साइंसी तहकीक पर मबनी मॉडर्न एग्रीकल्चर पर इसार करते हैं इकदाम <clears throat> काश्कारों काश्तकारों को मालूम C I C T based mobile का इस्तेमाल और आई सी टी बेस्ड आगाही फराम करने के लिए मुफीद जराए हैं तालीमी इदारे भी जरिए तहकीक में अहम किरदार अदा कर रहे हैं जिनके ज़रिए टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों को आगाही फराम की जा रही है एक दिलचस्प पहलू डिजिटल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है डिजिटल टूल्स बायोटेक्नोलॉजी और जदीद प्लांट ब्रीडिंग के साथ रात में जिद्दत की एक मजमू नुक़ नज़र पेश करती है ताकि साइंसी तौर पर दुरुस्त और मौसर काश्तकारी करते हुए खुराक की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके ज़रात में पहले पर मिशनरी का इस्तेमाल नहीं होता था मवेशियों या कुछ औजार दस्ती है हल बैलों कुल्हा कुल्हाड़ी और दराती वगैरह की मदद ली जाती थी फिर वक्त के साथ साथ काज की तकनीकों को मुकम्मल जदीदकारी और मुनासिब मशीनरी का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि लागत में कमी पैदावार में इजाफा हो जरिए माहरीन की जानी से वक्ता फवक्ता काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने के लिए मालूम फराम की जाती हैं रही हैं क्योंकि बेहतरीन जरिए निज़ाम के बेहतर इंतज़ाम और फसलों की पैदावार में कुदरती वसाइल के तहफ़ और उनके दानशमाना इस्तेमाल पर हैं अभी तो हम यहाँ तक आपसे बात कर रहे हैं इन ये सिलसिला जारी रहेगा और फिर उसके बाद में जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के किस तरह फ़ाल करना इस पर हम बात करेंगे इन हो सक ये आपको मेरे इस काविज ज़रूर पसंद आएगी असलकम वरहमल वर्का